preso la... Che Cristo fa? Ma che è scemo? Cioè, guarda! Ah! Uccidi quello lì, dai, a me ha ucciso. Proscope ma ucc Quello lì, Proscope 1232. Eh, <laughs> vai, vai, vai, che ucciso. Dai, no, uccidi il Proscope. Io dopo... C'è uno lì. Dead. No, abbiamo ammazzato. Aiuto, aiutami! Aiutami! Dead. <laughs> guarda, guarda che, che vota per me spellermi. <laughs> oh, è fuori, vai via, via via. Ma dai, dov'è? Ma dov'è? Io vedo il C4 lì. <laughs> nope. nope. Che cazzo fai? No! Dead. Oddio! Oddio! Oddio! Ma te dove sei? <laughs> sei messo bene! Oddio! L'ho ucciso! Oh! Dai, ma Cristo! Ma dai! Dead. Ma dai! Ma ah, il cazzo, sto scudo di merda, oh! Stammi dietro, stammi dietro. Che Cristo! No, oh, perché mi hanno ucciso? Dead. Cazzo è? Ammazza Glass, ammazzalo! Eh, l'ho ucciso. E bravo. Joel Khan del 2010? No, non mi dire che ha 7 anni. Emi, puzzi di merda, levati alle palle. Hello! <laughs> Hello! Hello, my friend. Hola. Hola cosa? Hola Koalas e benvenuti in questo nuovo video. Ha detto di scappare, sta zitto. Aspetta, aspetta, aspetta. Dove parla spagnolo? Hablo spagnolo. Tu puta ma. <laughs> Please can you say porca madonna? Porca madonna devo, devo fargli dire. Mario. Perché Mario? Yes, we are Italian, but can you say porca madonna? Gary! Gary. Una barricata! Cavalca e ammazzalo. No, no. Sì, sì. No. Ma che cazzo vuole? <laughs> È Tu puta madre l'aia. Ma sto madre è culo non è di tua donna. Ma sto <laughs> madre. Madonna is a god and uh, porca is like puta. Please can you say it? Sto qua non è normale. Thank you. Barracados de mierda. Barracados a tu casa. Potato! Potato! Potato! Bailando! Bailando! Bailando! Signore che è Dead. Oh, capi, oh, mi devi aiutare? Eh, sono morto, sai. Ma morto? Dead. Oddio! Guarda fai come è morto sto qua. Dead. Madonna ragazzi! Hi.